Давай. И дождь пошел. Во, отлично. Сейчас радуга пойдет. Вот. надо было музыку включить. А Давай потом наложим музыку. Пляшите <laughs> красиво. Ну так вот. Подождем. Младшие о, ты, блядь, спортсмены. Ну, а Хорошо, да? Ну, давай, Катя, молодец. Она экипирована. Пословная. Тим, слушайся. Ола! Ай-яй-яй-яй! Мэри, вперед! Опа. Привет, смелый. Опа. Глубоко. Давай, возвращайся. Вот, надо было глубину проверять. Мэри, нельзя. Тащи. Тащи. Какая умничка. Ох, нахлебал. Пошла. Пускай. Катя. Ну, храбря, храбрец. Ура! рыба, рыба. Привет, привет. Опа, <laughs>